пружиналык маятниктен термелүү мезгили эмнеден көз каранды экенин аныктайлы алдыбызда пружиналык маятник ал штативке жана салмакка бекитилген пружина тынч абалынан чыгарабыз дагы анын термелүү мезгилин баалайбыз термелүү мезгили пружинанын катуулугунан кандай көз каранды экенин изилдейли ал үчүн кайсы бир бөлүгүн блоктойлу пружинанын катуулугу көбөйдү ал эми термелүү мезгили азайды кийинки тажрыйбада салмактын массасын азайтабыз бул дагы пружиналык маятниктин термелүү мезгилинин азайышына алып келет жыйынтык чыгаралы пружиналык маятниктин термелүү мезгили пружинанын катуулугунан жана салмактын массасынан көз каранды